لا تطل في النوم لا تطل في النوم فالصبح أتاك أدرك القمة أسرع في خطاك إن تأخرت بسعي نحو مجد قد ينال المجد بالسعي سواك قد يمر الوقت في النوم ويمضي وترى الكل نجوما ما عداك وترى الكل على الدرب بناة وترى نفسك في بئر الهلاكة فاستفق يا ابن بلادي وتقدم فاستفق يا ابن بلادي وتقدم فعلى الأوطان يأتي من علاك يقول يقولون ترك التواني وآية الخذلان مصاحبة الأماني من أين يأتي العجز الرئيسي من يأتي العجز الرئيسي من أن الإنسان يعيش في الآمال يتمنى ويتمنى ولا يعمل شيئا ذلك مما تعلمته في الغرب كلمة جميلة يقولون لي think long term act short term فكر بالمدى البعيد احلم اطمح لكن نفذ على المدى القصير في بعض الناس ينفذ على المدى القصير مشغول على المدى القصير لكن ما يعرف وين رايح وفي بعض الناس يفكر بالآمال والطموح والأماني سواء له أو لأمته لكن ما في أعمال في الحالتين هذا خذلان وهذا عجز أصحاب العزيمة عندهم خطط على المدى البعيد وعندهم تنفيذ على المدى القصير وفي بعض الناس يعني طموحهم هكذا يعني اما الاعلى او لا شيء وقيل من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير من العجز بعض الناس لما يفشل يقول والله قضاء وقدر والله يعني الله كتب لي هذا هذا عجز هذه هذا فشل لا ترميها على المقادير انت ما تدري ماذا كتب الله لك القدر هذا ياتي بامور منها عملك هل عملت ولا ما تعمل فهذه من الاشياء التي يعتذر بها الناس يعتذرون بال انا مسير قضاء وقدر خلونا من هذا الكلام اعمل اعمل وشوف النتائج ولذلك يقولون الخيبه نتيجه مقدمتين مقدمتين للخيبه الكسل والفشل وثمره شجرتين الضجر والملل اللي عايش بملل وضجر ودائما يتأفف ودائما يشتكي ولا يعمل شيء هذا عجز كامل عجز كامل لا تعيشوا هذه الحياة عيشوا بطموح عيشوا بآمال وعيشوا بعمل ولا تعيشوا في التأفف والضجر أتعجب من الذين عندهم ضعف في الهمة ضعف في العزيمة أتعجب من الذين يميلون إلى الدعة والراحة والكسل وال والملهيات والخمول اتعجب اتعجب من الذين يضيعون الوقت اتعجب ما مر علي يوم الا وانا اتمنى لو كان فيه ساعات اكثر ما مر علي يوم الا وانا عندي اعمال اكثر من الاربع وعشرين ساعه ما اتعجب من هذا هؤلاء الذين يعيشون حياه الخمول والكسل اتعجب